mestine ati iki nangso wong sing tak tresnani aneh iki pancen nasibku kutu nandang lo

pandang loro kaya mangkene remuk ati done.